Okay, so I'm out here sailing in the ice boat. Right now I'm just, uh, see the sail is not really tightened up, so I tighten. That's basically what works as the speeder. this lake. jeg så det et par gange. Skriv det på Facebook. Jeg går ind på Facebook og skriv, at øh, du har fundet det. Du har, du er med i gruppen, ikke? Nå, okay. Men uh, gå ind på DN-klubben.